kia la turo estas alta. La ponto estas longa. La avenuo estas larĝa. La signoro estas riĉa. La piramido estas granda. La traino estas rapida. La ACVO estas pura. La virino estas forta. La CATO estas bela. La CAFO estas varma. La domo estas nova.